tiketi apa ndichikapawa rondomisa ndokuisa tiketi woti ndokunyorera rimwe ndoti handina mari woti ndokuisa mukati ndokuimbaura zviitizvo sezvo inenyida kushanda tenyida kuraramisawo mhuta saka tichizotiza wotora mari chetoesa muhomoruwa kana 20 dollars apa unawana 100 tiketi racho riri kubva pana ande kusendera uende kusendera saka takazoona mota dzichibva kudzaigumira pacherwa dreni yakuti dreni apa dzichakwanisa kuenda dzino dadza kuchena dzichidzengera ndobva taita je kuti ah, ngatitengei paipi tikatenga paipi tikaisa paipi apo mota dzinogona kuva nechekutizi sedu polisi asi kuti mota dzinokwanisa kukrosa saka mota anenge akrosa anenge asingadoni vanoda ndo vanotipochi kana kuchinge uchinzi yauyawo zvai makuseni vape yangobrowza browza yobva yaenda tokona kuwana 20 dollars zana isisi tozikana wakungopinda ndongomupa kana ka1 yaombokana dhora kana 50 sei anowanawo yemuriwo the city has not approved any of that to happen within its precincts. So whoever is so doing it is doing it illegally. Our encouragement is to the combi operators to desist from paying these so-called uh, toll gate operators.